pisang goreng banana frita Pisang goreng. Pisang goreng. Hmm. Yo, what's up bro? Kembali lagi di channel Jelajah Italia bersama Bro Chan. Vlog kita kali ini yaitu saya akan mencoba membuat gorengan yaitu pisang goreng dan apa namanya? ubi goreng ya. Semoga keluarga keluarga Itali di sini suka dan tetap stay tune terus ya. Jangan kemana-mana. pisangnya ini seadanya aja ya <laughs> kita masukin dulu di adonannya nah guys jadi kegiatan selama masa karantina coronavirus di Italia isinya makan mulu makan makan pokoknya makan dah ya kesempatan bikin gorengan pisang goreng guys maknyus goreng. Ubi goreng. Ubi goreng. Oke guys, sekarang kita kasih uh, dessert ala Indonesia ya. Dessertnya apa tadi saya sudah bikin lah ya. Kebetulan kita habis makan malam jadi kita kasih dessertnya ala Indonesia ya ubi goreng dan pisang goreng cabut coy oke silahkan Tekla hmm. prego pisang goreng banana frita. pisang goreng, Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. una Hmm. Hmm. Hmm. E poi abbiamo la patata dolce che in indonesiano si dice? Ubi goreng. Ubi Buon appetito! Grazie. Anche a voi! Si mangia con le mani. Che strana, sembra zucca. Con le mani, così. Sì. Ubi goreng qui e poi anche un po' di crema chantilly. ok jadi tecla bikin krim ya. Eh? con la vaniglia. Apa itu? Krim apa? Hah? Chantilly. Uh, chantilly. Jadi ingredienti? Buona la banana. Eh, vaniglia, uh -huh. panna, uh -huh. uova e farina Ok. E mm. Crema chantilly. Buono, amore. Buono. Buona buona la patata dolce. Sì. Ubi goreng enak, ubi goreng. Mm. Ubi goreng enak sekali. pisangoreng. Mm, pisang mm, anche. Anche. enak. <laughs> no. patata dolce, italiana patata dolce. Sicura che non vuoi più? Cioè, sembra Buona. zucca. Sembra zucca, perfetto. Mm. Ma chi l'ha fatto? zucca non Buona? Ti piace Sofia? Sì. Mi piace di più la banana però. Eh, ovvio banana. La banana è buona. Invece a me piace proprio tutto. Cava via tutto io. Cioè, ha un gusto particolare la patata dolce. Eh. Che non riesco a definire. Ma dobbiamo usare anche il formaggio? Vuoi provare un pezzo con formaggio? No. no eh, sarebbe con la banana frita. No, con la banana frita. Vabbè, <laughs> se vi piace, se no. Prova. Mm? <laughs> Proviamo. no, questa è la patata. Papà. Vuoi la banana? Le maroni la stessa. Eh, vabbè. Tieni. Mm. <laughs> salato e dolce. Okay. Dolce e salato. Mm. mm. Io preferisco senza. Senza, vero? Ah perché in Indonesia li mangiano quello, quelle formaggio e anche cioccolato mm. sopra. Però. Pesante. Mm. <laughs> sì, non o dolce o salato. Mm. Vabbè, importante piace dai. Uh -huh. Pisang gorengnya guys, udah habis. Tinggal tiga. Buat gua itu sebenarnya. Buono. Tekla. Mm. Suka? Suka? <laughs> Boleh. Kolam. Ubi goreng. Enak. Mm -hmm. Enak ya. Enak. Vuoi provare tu? Dopo. Esattamente. Questo mi sembra. Amore, review di pisang e anche ubi Allora, pisang buone, le avevo già mangiate in Indonesia. Uh -huh. Sono mm, simpatiche e dolci Mm, meglio fatte con il platano, noi le abbiamo fatte con le banane normali, mm. però sono buone. Il, la patata dolce è buona anche, è un pochino più compatta, <coughs> meno dolce, mm, non c'è male, mi piace. Ok, va bene, grazie. Prego. Cos'è il pisangore? Uh mm-hmm. -huh mm, con la banana mm, dolce, mi è piaciuto molto, buon, gusto, tenero, tutto. Invece l'altro con la patata, mm, sì, un po' meno, mm, preferisco la banana, okay. forse un gusto un po' diverso. Cioè? Mm, non lo so, né dolce né, né, né troppo dolce né, né, salato, quindi una cosa un po' indefinita. Però mm. come come, senso, gusto sì, come pastella, come gusto nell'insieme è molto buono. Okay. A me poi non piace l'abbinamento col formaggio, infatti non l'ho mangiato. Okay. Preferisco così. Naturale, normale. Naturale per sentire proprio tutto il gusto. Ok, grazie. Prego. Eh, io... Beh, la, la banana mi è piaciuta un sacco. Proprio si sente dolce, c'è cioè Questo abbinamento tra il dolce della banana e il è una dolcezza diversa quella della pastella, è quasi più eh, salata, ah. un pochino. <laughs> e invece la patata dolce, sì, buona anche questa, che per me non è una patata dolce però, cioè è diversa, però non... Ehm, sì, se dovessi scegliere preferirei la banana, ecco. Okay, però vabbè. comunque è buono per far merenda, uno snack così mm. bello, sostanzioso, cioè ti dà proprio la carica. Carica, oh, perfetto, sì. grazie. Il vuoto, il vuoto? Beh, come voto mm, nel, nella totalità, quindi prendendo anche le patate, direi sull'8,5 sì dai. 8,5. 7, 7,5. 7,5. 7,5. 7,5, ok. Grazie di tutto. Grazie ciao. Ciao. Ciao. ciao. ciao. ciao. ciao. Oke okay guys, jadi begitu review dari keluarga saya yang berada di Italia ya. Eh, kebetulan gimana ya, mereka pertama kali eh, selain Tekla ya, karena Tekla sudah pernah makan gorengan di Indonesia, jadi ya review mereka sejauh ini positif. Sudah pernah saya buatkan bakwan juga, tapi bakwan sayuran bukan bakwan jagung. Next time mungkin akan saya buatkan. Sementara ini saya buatkan pisang goreng dan ubi goreng. Nah, jadi buat kalian yang suka videonya jangan lupa like, jempol ya. Kalau bisa share ya. Kurang apa segala macam tulis sebanyak-banyaknya di komen. Nah, yang belum subscribe kasih subscribe-nya dan jangan lupa tombol merahnya guys ya. Oke, sampai sini dulu vlog kita. Uh, vlog masih dalam suasana virus corona. Kita masih di karantina di rumah dan semoga jadi baik-baik aja. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Saya Brochan, salam dari Italia. Ciao.